Ah, azúcar de rosas negra, muerto por dentro pero vivo entre tus piernas, observando el sol una vida eterna. Yo siento rico como aquel que recuerda, por hablar de otro te cortan la lengua, te cortan el aval si no pagas la deuda. No quieren mi cabeza sin la recompensa, ahora me mato solo como recomiendan. Siempre recuerdo hasta poder ver estrellas Le gusta que lo escriba, no que lo padezca Siempre que me alejo piden que aparezca No estoy en el espejo y tampoco en la checa. No estoy en la carrera porque soy la meta Resistencia, la vida es ausencia Hasta la muerte fuente de potencia Hasta no verte no acaba la peripecia <laughs> Cambia suerte por especia Decía, esa gente me desprecia Porque no estoy en la necia pruebo su veneno No hace falta robar para ser amigo de lo ajeno Es ah, alto, salto, alto, mi nivel lírico de asfalto Fallan en el plan como plankton Puede ser streamer si quiere prender el phantom Deja a los pros girando en el Stanton Amenaza fantasma, están Si vas, vas, a mí no me lo cuentes Eso es cultura, pero basura La doble moral, a la corta te clausura